जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाके पार्वती पिता महादेवा बोलो गणेश भगवान की जय नाचे दरबार की जय जय जयकाराए शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you. And happiness too. Happy birthday! Happy birthday! Deus.